こんにちは、粟田洋介です。今日は絵に合った額を選ぶというお話をします。私は自分の描いた絵をインテリアとして飾って楽しんでいただきたいと思っているので、どういう額に自分の作品を入れたらいいかなということを額装する際に意識しています。 10年ほど前の話なんですけどあるギャラリーの方に作家さんは額を選ぶのが下手な人が多いから出展する作品は額に入れなくていいって言われたことがありますなるほど言われてみれば私自身も作品と額の色を合わせるぐらいでそれ以外はあんまり額選びって上手じゃないなと思いましたそしてその時絵を描くセンスと額を選ぶセンスっていうのは全く別物だから絵を描く人は額を選ぶセンスがないんだなと思い込んでた時期もあります でも今それはセンスの問題じゃなくて意識の問題だと思うようになりました絵を描くのには色とか形とか構成っていうのを考えて描かなきゃないので絵を描く人は額選びのセンスだってあるはずです絵を描かない人だって自分が好きな作品を選んでそれで飾ろうと思ってるわけですから額を選ぶセンスだってあるはずです ではなんで多くの作家さんが自分の作品と全然合ってない額に自分の作品を入れてしまうのでしょうか何人かのギャラリーの方とか作家さんとそのことについてお話ししたことがあるんですけど多くの人が言っていたのが何も考えずにただ家にある額に作品を入れてきてるだけだからだって感じのことを言っていましたなるほど確かにそうなのかもしれませんねだからセンスがないんじゃなくて無頓着なんですよね 私は額選びって服選びと似てるなと思います。学装っていうのは作品に服を着せるみたいな感じだと思います。まあ作品におしゃれをさせるみたいな感じですね。するとめんどくさかった額選びも楽しくなるんじゃないかなと思います。もしかすると額装に無頓着な作家さんって作品が良ければ額なんて何でもいいや入れなくたっていいやみたいな そんな感じなのかもしれません服だったら人間は中身が大事なんだから服なんか何だっていいって言ってるのと同じ感じじゃないかなと思いますそういう考えもありだと思うんですけど作品に合う額を選びたいのであればその無頓着なところからちょっとこれからお話しすることを意識するだけでだいぶ変わるんじゃないかなと思います私も自分で気づいてそれを意識するようになってからまあまだまだですけど以前よりも額の選び方が上手になったんじゃないかなと自分で思っています いますではちょっと説明しやすいので服選びを例えにお話しさせていただきたいと思います額が作品のお洋服と考えるならまず大事なのは似合っているかどうかということです例えば色形デザインサイズ感とかですねそれから素材とかそういうのですねそれから服は TPO っていうのがありますが フォーマルかカジュアルか高級なものなのか庶民的なものなのかお洋服にも額にも高価なものから低価格なものまでありますまあ値段だけじゃなくてその雰囲気とか私たちが服を着る時もどんな服を着るかで印象が変わると思います作品だって同じですどういう額っていうのもそうですしその額に入れた時のイメージでその作品がどういう風に見えるのかっていうのを自分で感じて考えていくといいと思います で服が TPO って言ったんですけどどういう場所へ行く時にどんな服を着るっていう感じでどういうところに飾る時にはどんな感じの額に入れるとかあとはどういう人にアプローチするのかとかねそういうことでも結構額装選びっていうのは変わってきます。 でも一番大事なのはその額に作品と額が似合ってるってことですね正直私は学装する時に TPO みたいなことはあんまり考えないでやっちゃってますでも作品に合ってるかどういうイメージにしたいのかっていうことは考えます例えば作品が美しいイメージであるとか可愛いイメージであるとかかっこいいとか面白いとかおしゃれとか真面目で硬い感じなのかとか クラシックな感じなのかモダンな感じなのかだから色合わせも大事なんですが作品の印象っていうのも額装で大きく変わってしまうことがあると思いますなんかよく聞くのが作品の印象があって出すにはシンプルな額を選ぶといいということですねと結構いろいろ言ったんですけど私は最終的にその額が作品と合ってるかどうかそこが一番重要だと思っています でちょっと後ろに私の作品が飾ってあるんですがちょっと私の作品なんで参考になるかわからないんですがちょっと具体例として挙げてみます。ちょっと光っちゃうんでガラス外してあるんですけど、これ立体額なんですが、この絵は茶色の部分が多くて、ナチュラルのこの木目、茶色と合ってると思ったので、これにしました。で、これは割とシンプルですね。 あとシンプルといえばこれは白黒なんですがマットと額の色は黒ですねでちょっと合ってると思うんですけどグレーのマットに白のフレームそれでも合ってると思うんですけどちょっと雰囲気が変わると思いますあとはわざとカラーの額にしてもおかしくないと思いますその色っていうのが結構出るんで何色を選ぶかっていうのが結構大事になると思います白黒以外の色や木目調金銀などの額も白黒の作品と合うと思います ただし額の色やその素材デザインのイメージが作品そのもののイメージにプラスされるため場合によっては作品に表現されている印象やイメージが損なわれることもあるので注意が必要ですあとこれなんですけど白いシンプルなフレームにこれマットが入ってるんですけどマットの色は絵のバックグラウンドの色ですねそれに合わせました バックグラウンドと同じような色の額があったらそれを使うって手もありますでマットの色なんかも変えてちょっと色を楽しんでみるってこともできるかもしれませんねあとこれはオレンジなんですがこれは色を自分で塗ってありますマットもこの黄色にしてこの絵のバックグラウンドとちょっと合わせています 実はこの額別の絵のために塗ったやつなんですけどたまたまこの絵と合っていたのでこの額装をしてみましたこの額はこの絵を見ながら色を塗ったんですけどこの額に色を塗り始めた頃は額も作品の一部だと思ってそれでこんな感じで仕上げたんですが額も作品の一部だと思うと適当にある額に入れてくるみたいな無頓着なことはなくなるんじゃないかと思います。 これは私にしては高い額なんですがこの絵は茶色が使われているので茶色が合うと思ったんですが最初はこういう額に入れていましたちょっと入れ替えてみると分かりやすいんですがこんな感じですこれも悪くないんですがこの額はここに余分なスペースができていますこの色が良かったっていうのもあるかもしれないんですけどさっきのもう一個の額の方よりもなんか合ってるような気がしますなんかちょっと理屈で説明できないんですけど なんか感覚的にそんな感じがしますそしてこれも私にしてはちょっと高価な額なんですがなんかこの絵は金色を使ってあってあのこれも金色の額なんですけどこの絵自体はモダンででこの額はちょっとクラシックな感じなんですけどなんか合ってるなと思って自分ではこの額装気に入っていますこの絵だったらシンプルな額でも合ってると思うし白とかグリーンの額でも合ってるんじゃないかなと思います だけどこの額に入れることによってまた違った雰囲気を演出することができたんじゃないかなと思います。あとはなんかちょっとこういう感じの木の板なんですけど額に入れようがないですよね。これオープンとクローズみたいなこんなの昔作ってたことがあります。あとこれはキャンバスなんですけど自分の地にかけるときはそのままこうやって